Всем привет! Поставьте плюсики, если меня слышно. А, меня зовут Екатерина, я занимаюсь керамофлористикой, леплю цветы из полимерной глины и также делаю аксессуары для свадеб. А, я давно свалила из офиса и решила стать участницей проекта «Валим из офиса». На самом деле я в полном восторге от девчонок, они молодцы. А, буквально две недели назад я проходила курс обучения сайт своими руками. Вот, и за две недели, буквально за две недели я получила свой личный сайт, плюс познакомилась с разными интересными людьми, а в конце концов нас ожидал супер бонус, это бесплатный английский для участников проекта «Валим из офиса». Я очень благодарна Юлии, и Ане, они для меня стали даже как-то друзьями. <laughs> Вот, я вам всем рекомендую их, а, становитесь участницами. И в заключение хочу сказать, долой офисное.